sine, cos, tan. Oh hey guys guys exams आ गए हैं और हर बच्चे की तरह मेरी भी फटके तंबू ही पड़ी है पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना हम्म, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे टिप्स जिससे आप एग्जाम में आगे लगा arc. टिप नंबर वन सुबह जल्दी उठो और पढ़ने बैठो A few moments later. Tip number two exams के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो भाई तेरा हो गया हाँ यार पूरी रात फिजिक्स पढ़ी थक गया hey! पर तेरे पास तो कॉमर्स है क्या टिप नंबर थ्री एग्जाम देने के लिए ये चीजें ध्यान से रख लें पैड पेन पेंसिल और थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प ए वो क्या है सर कुछ नहीं यार फर्स्ट का सेकंड पार्ट नहीं आता बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गलत है आप थर्ड पार्ट से करिएगा ये तो सच है कि भगवान है टिप नंबर फोर अपने टॉपर फ्रेंड को कॉल करो और उससे नोट्स ले लो हेलो और भाई क्या हाल है क्या काम था अरे भाई काम क्या होता मैंने सोचा तेरे हालचाल पूछ लूं कैसा है उस दिन क्या बोला था क्लास में एक गांडू इधर आ oh, no! अरे भाई मैं तुझे थोड़ी कह रहा था वो तेरे पीछे सक्षम खड़ा था ना मैं उसे कह रहा था तुझे क्यों कहूंगा यार तू तो इतना अच्छा है इतना प्यारा है इतना स्मार्ट चाट थोड़ी और चाट पर नोट नहीं दूंगा मैं अबे चाहिए किसको तेरे नोट हट हट कांडू और गाइस अगर इनमें से कोई भी टिप ना काम करे तो वाली तेरा शेरा गया अपने से तेरा बेटा गया तो पास करा देना माँ प्लीज बस पास करा देना Guys, like, share, comment and subscribe to the channel for more entertaining videos like this one.